საუბარი და რაც დამისვით, იქ გამოჩა საინტერესო მომენტები, საინტერესო აქცენტი შეიძლება გაგეთეს აა ქალბატონ თინახიდაშილზე, რომელიც თავდაცვის მინისტრია და ჩემი აზრით ძალიან კარგი პრეცედენტია, ბევრი ბევრი მნიშვნელობით. ის რომ ქალბატონია ის რომ ჩვენ ევროპაში უკვე ამის პრეცედენტები იყო და საქართველოსაც ეს მოახერხა კიდევ ერთი ხაზგასმული ერთ-ერთი ისუათი ქვეყანა ამ კუთხით ეს ძალიან საინტერესოა ეს ჩვენს ისტორიასაც თუ გადავხედავთ დაწყებული თამარ მეფიდან და როგორი ისტორია გვაქვს ჩვენ კიდევ ერთჯერ ჩვენს ევროპულობას გაუსავს ხას, რომ ჩვენ ჩვენს ოჯახში დაბრუნებას ვაპირებთ. გარდა ამისა, საინტერესო იყო ალბათ ეს გადა ეს გადანაცვლებები და რესპუბლიკელების ხრიდან ორი მინისტრის გამოჩენა თავრობაში ეს ხას გასასმელია იმით, რომ კოალიცია მოახერხა, რაღაც დაბნეულობა იგრძნობოდა, მოგეხსენებათ ერთი პარტია გავიდა კოალიციიდან, იქ იყო მსჯელობები და სპეკულაციები, რომ კოალიცია შეიძლება დაიშალოს და ამ ხრივაც ხაზგასასმელია ის, რომ რესპუბლიკელები ძალიან მკვეთრად და ურყევათ რჩებიან კოალიციის წევრებად და კოალიცია ჯანსაღია და უკვე გამოიკვეთა რომ არჩევნებისთვის მათ უკვე გარკვეული მზაობა გააჩნიათ. აი ამ რამეს გავუსვათ. კოალიციის გასვლა მეტად კოალიციის გრადობაზე შეიძლება. გრადობაზე შეიძლება გავუსვათ ხაზი და ამითაც საინტერესო იყო.